Saya datang masa nak cop ditanya di KLIA satu. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Hmm, ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? Tiga hari. Nak buat kerja ke? Hmm, tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah?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 Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Saya bekerja di Malaysia dengan menggunakan pasport melancung. Eh, awak boleh ditangkap masuk lokap. Nasib baik tak tulis nombor telefon. Ha <laughs> ha. ada orang Pakistan, orang Bangladesh berdoa di samping Kaabah. Ya Rabbi, sugul mapi, ikomah mapi. Ya Allah, kerja tak ada, visa pun dah habis. Polis di belakang. Ha? <laughs> Itu maka doanya kuat-kuat. Kita bila doa tu yang khas untuk kita yang kau kuat. Doa nak dapat sakratul maut khusnul khatimah eh, lo kuat. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. lo kuat. Tapi ada masanya doa tu tak boleh kuat-kuat. Termasuklah doa awak tak boleh kuat. Angkat polis baru tahu. Ya Allah, belum juga lagi dapat jodoh ya Allah. Eh, awak belum kahwin ke kata dia? Ati Allah taat kepada Allah, wa ati ar Rasul taat kepada Rasul, wa ulil amri. Kita hidup di negara, negara ini ada sultan, ada raja, ada menteri besar, ada prime minister, ada peraturan perundang-undangan. Maka kita mesti ikut. Betul. Jangankan di negara orang lain, di negara kita pun, tempat lahir kita, bangsa kita pun, bila kita langgar, kita kena juga saya walaupun saya ustaz saya bawa kereta tak ada lesen tak pakai helmet datang polis awak dah langgar pasal ini ayat ini ayat ini macam mana ni atiullah wa atiur rasul taraktu fikum amraini ku tinggalkan dua perkara sahaja hanya dua saja Quran dan sunnah lain daripada itu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah Eh, kita hidup di dunia, ada aturan. Mereka bermesyuarat. Hasil mesyuarat ulil amri tadi, mesti masuk ada pasport, mesti masuk. Saya datang, masa nak cop, ditanya. Di KLIA satu Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemput tak? Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? Tiga hari. Nak buat kerja ke? Hmm, tak nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Tak kenal Dalam lah, hati tak saya, kenal. awak tak tengok YouTube ke? <laughs> Orang yang migrasinya enggak kenal salam salam. Perempuan, perempuan, oh, perempuan. Islam pakai hijab. Lama saya fikir, eh, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. <laughs> Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ha, ni, dia tengok. Oh, hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah, ya. Awak masuk TV lah. Ini syarat. Lah. Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kata, itu Ustaz Somad tau. Kata. Saya ada dua dalam hati saya. Pertama, mungkin dia tak suka tazkirah. Yang ha. kedua, mungkin saya terlampau muda untuk disebut ustaz saya. Oh. Ha. Tapi baiklah saya pakai nombor dua. Ini kisah nyata. Mudah-mudahan dia tonton cakap saya. Okey, okey. Apa hukum saya sentiasa memasang Al-Quran dalam rumah walaupun saya tak mendengarnya? Apa tak dengar? Sambil-sambil masak dengar. Hidupkan MP3 Al-Quran. Ada budak hafaz Quran umur enam tahun. Nama kampung Pulau Bengkalis. Riau Province, Sumatera Island. Saya datang jumpa budak kecil itu. Perempuan. Umur berapa dia hafaz Quran, Pakcik? Umur enam tahun. Umur berapa dia Johan Musabakah Tilawatil Quran? Umur 8 tahun. Saya tanya macam mana budak umur 6 tahun boleh mula kecil lagi saya dah hidupkan MP3 Quran suara mengaji non stop 24 hours 24 jam tak putus. Ha, ini mana? Walaupun tak dengar. Hidup putus. Macam mana anak kita nak hafaz Quran? Tiap-tiap hari yang dia dengar? <laughs> Lagu hantu semua. <laughs> Oleh sebab itu maka, bila ada masa dengar, dengar. Bila ada masa tak dengar, jauh daripada syaitan. Termasuk juga di bilik-bilik rumah sakit, ICU. Dengarkan Quran. Termasuk juga lah pada orang-orang tua usia emas. Dengar Quran. Perempuan maaf maaf masa uzur dia tak boleh baca Quran, dia tak sembahyang, setan dekat. Masuk setan. Duduk di tepi tingkap mulut menganga. Bukan cuma setan, nyamuk pun masuk. <laughs> Maka elok dengar. Mendengar boleh, baca tak boleh. Dengar Quran. Elok. Amalan apa yang mesti saya buat untuk arwah ayah sudah meninggal? Ada seorang perempuan namanya Asma datang menjumpai Nabi. Ada seorang lelaki bernama Sa'ad. Ya Rasulullah. Ummi matat. Mak saya dah mati. Meninggal dunia. Afa atasadaku anha. Saya dengar waktu dah habis. Dah lebih jam 10. Sekarang jamaah pula mesti rida. Sebab cerita saya belum habis. Ya Rasulullah ummi matas mak saya dah mati afa atasaddaqu anha bolehkah saya bersedekah kata nabi tasaddaq itulah dalil sedekah sampai untuk orang mati ayu sadaqatu afdal sedekah apa yang paling afdal ya rasulullah kalau memang sampai sedekah itu untuk mak ayah yang dah mati sedekah apa paling elok kata nabi saqyul mak membagi air minum yang paling elok bagi air minum tapi jangan lepas tazkirah ni, air minum je. Maknanya, sedang air minum sampai, apa lagi nasi kanda? <laughs> Betul. Bagilah banyak-banyak. Sedekah pada rumah anak yatim, usia emas, susah, pakai miskin. Itulah tazkirah kita di akhir majlis. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.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 Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Allahumma inna nas'alu wa sallu ilaika bi jahi ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Fatihah. Kami memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan surah Al-Fatihah. Anti yasir lana umurana mudahkan Amin. segala urusan dunia akhirat kami. Amin. Fatufarrij kurubana lepaskan kami dari segala masalah dunia akhirat. Amin. Taftah lana futuhal arifin bukakan pintu hati kami menerima ajaran para alim ulama kami. Tufaqihna fid din dalamkan ilmu agama kami dan anak-anak kami. Taj'al abna'ana wa banatina minas salihina wa salihat wal hafizina wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran. Allahumma dafa'anna ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, segala yang merosakkan umat kami. Allahumma inkana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa kalau masih tertanam dalam tanah naikkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu kalau masih jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran fa kalau masih susah mudahkan ya Allah. Amin. Ya muyassir kull asir fa inna kull asirin alayka yasir, fa yasir lana umurana. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma waffiq ulata umurina pemimpin-pemimpin kami condongkan hati mereka menolong ugamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Rabbana fil lana dhunubana wali wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira la tad' lana dhanban illa ghafarta balik kami dari majlis tazkirah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa waladainan illa qadaita tolong kami lepas dari segala hutang piutang wala maridan illa shafaita. ada yang sakit angkat penyakitnya sehatkan untuk selamanya wala mayitan illa rahimta yang sudah mati lapangkan kuburnya terang benderang dengan karunia nikmatmu ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai kalimah yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu aqina 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah, cakap tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Puan dan Tuan Datuk Datin Muslimin Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sana Muhammad. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ustadz Abdul Somad yang ditanya oleh Immigration Malaysia ya guys ya. Oh, ternyata makcik-makcik ya kan. Nah, oh, ternyata perempuan berhijab. Tak kenal dengan Ustaz Abdul Somad macam tu lah. Oh, kan? Oh, terkenal lah Ustaz Abdul Somad ini mana-mana pun. Nah, ha. orang dah dah tahulah kalau beliau tu Ustaz Abdul Somad. Mungkin apa nama ya? Macam nampak lebih muda lah. Mungkin beza kan dekat Setelahnya tazkira dengan pembawaan ustaz eh dekat keseharian macam tu eh dengan pakaian-pakaian biasa slow kan Ah uh, mungkin di situ lah tak kenal kan Allahu akbar lucu ya guys ya kejadian-kejadian seperti itu kadang kita banyak juga istilahnya mengalami kayak ketika di imigrasi terus ketika istilahnya ke suatu tempat yang ada macam itulah macam ada poli lah macam ada panitia dan lain sebagainya mungkin ada kejadian-kejadian yang lucu seperti itu guys ya oke itu saja video kali ini guys gimana menurut teman-teman sekalian silahkan komen di bawah ya keren banget ya bisa dikatakan soalan-soalan yang dijawab oleh Ustaz Abdul itu juga membuat kita bertambah ilmunya ya